KRS Beat گذشت از این روزا چند سالی زود روزایی که فکرمون شهربازی بود به قول تو همون روزایی که اهدافی بود اما قشنگ بود هرچنگ سرکاری بود سکوت عجیبی بود شهر خالی بود یادش بخیر چقدر جنجالی بود دلیش بود ولی پر تنهایی بود این خاطرات خوب با شهرداری بود یه سری بچه ها جنبنی شدن یه سری بای دادن و رفتنی شدن حاصل بشتن درد و ورقه کرد مجبورم بدنم و خط خطی کنم من یادم لالم که زیاد حرفام یه معتاد لعنتی به سیگار مگنام چند سال گمم تو روزایی که گز خودم آجور میذارم رو دیوار غمها زیادن تو دل من حرفایی نزدم حرفایی که باعث چشمای تنم هم در تای تو دل تو در تای منم از حس میکنمشون با اعضای بدنم من غروب خوب دوست دارم تنم با سختی ها زود جوش دادم وقتی بهتر میشم وزا بدتر نشه حرفای در پیش خوب گوش دارم یالا باشو دیگه بیا سری بریم دیر تا هم هم نیا نمیشینه حتی اگه با منم سلیقه نیستی یالا باشو بیا بریم غریب نیستی یالا با تو بزا توی سفره ما یالا تو هم بیا قاطی اقده یا یکم نفس بکش توی نبای سنگی حالا با کلمه در جمله بساز میکشم فریادم مثل ارباز میکشم نفس تو زندگیم باز میکشم سیگارم و عین فیلما حالا که هر از گاهی سر میزنی به من بدون بود خیلی جنگیدم چقدر قصه و غم میزنی بیخیال من فروشی چم میخری یواش همه چیز منی که خواش به داد و خودکار و دفتر و تراش نفس گل تراش زندگی رو تموم و نباش حرف من با کلی درد و و تو همه همه خودم موندم خودم بلم قد زدم اگه دور منو بگو چرا میخوانی اینا منو پرم نه سر و تکون برگر بگی کاشتی گل میده یه رو ولی خوب بیدونی که برا تو این دور و برا آب مینه این زندگی رسش توی گر باید لمسش کنی آه. با هم همیشه رو مرزش توی کسی نمیشه با ترسش گوی نه اینو یاد بگی قبلت دویدن یاد اینو یاد بگیر اینو تو که میدونی با چپ دست نمیده ببینم اونی که پشتم خندیده انگیزرم مفت دستم میده مهر از داره پس با میده مشتم محکم جنگیده تالا سنگر جای پا فهمیدم که آنالیس کرد خیلی وقت این روح ساده برای آزادی همه گفتن نه ولی من کردم نه که فکر کنی دنبال سردردم نه ایمانو تن کردم خواستم سر بالا وایسم از دور و مرگم این رو برگردم هی زندگی مثل دایره است دویدن همینی که زیر پام پپ بگو دیگه چی فایدش چی فایدش آه بشیه رو خاک مغزه رو بده تر باز به شب و جوری بمی توی خواب ناز دست مرونی که باشی فردا یاد بگی باشی ساک برو باشی باک سنگر خاک دویدن و تاک ما چاک پیگیری و مرو مکسین چاک گرگ شدی ولی هنو در روی پاک گو خورا بکشن سر و توی لاک اوکی دنبال سر نخفه بیچم به پر و پامو ولی بهشون جواب میدی باه چقدر عوض شدی دیگه مثل قبلا نمیخندی ترخه چه شد تو رگه نگاه میکنی مردم و نردیسی داره بگی نمیزنی حرفی غلاف موجا رفتی برای دریا به شنای ساحل جمع تو داده تحویل از کدوم پرک و پرک شدی که روی شکسته و بدن باز بوی خلق و رغده نمیدی مقصد تو امریکا بود شدی کف در جت تو سله آسایشگاه با دراز نشده فرو رفتی تو عمق گیلیم قرار نبود کم میاری ممل امریکایی نجازه به جذبت کرد نفست زده دافع نسل ما معلقه مثل حادثه قبل رخ دادن یا اتفاق قبل افتادن نادره شاکی خالقش که قافله نشسته میزنه به دل فاجعه غریبی نکن میشناسی ما رو مشتی دست و پا بچه نافه تیمارستان تهشست تهران وحشی دل تو ایران تنابار نسل ما به گوله میگه آرام بخش خلاص میشه و تکی مثل شوک روانی هر اومدم و به آتیش میرم دخمنان حزب و کل اهالیش زمین یعنی کرده و ما کنج جهانیم در دوشه که مثل شوکه نباری من از آتیش اومدم و به آتیش میرم دخمنان حزب و کل اهالیش KRS Beat شرمنده الومید نیستم اونی شهری بود که سوزوندنش گفتن حالیش مفید کی بود بوی مامان داشت بابا شکسته بود اما شکست نخورده بود هنوز توان داشت آینده یعنی فردا باش بنگرای خونه سالم باشم شب چشای کارگر پدر با صدای آژیر باشم پر به شیر فاسد دل یه تم تلخ چک داداش تو دوستی غاز عامل از لای سفیدی های پرخوش بود ولی مزه داشت یه بچه بچگی سنگ خوردن آسمون کتاب بودا آویزون کامیون شدن و مردن شست تو فوتبال بره از اجبار شب باشی شب تو لباس ملوان بخوابی و صبح شورت آلمان پاشی تو مسیر تبعیدم خانی کردم تا شاشم حد با من بود تو این انتخاب سخت رضا یا شم نه یا سرمو بزنی شا یا شاشم و سر بزنم من هرچی بودم بنده ملتمس درگاه نشدم و پاشم و در بزنم که کردم و پاش موندم بزرگی به بزرگسالی که نیست گفتن به کجا رسیدی ماندم به یه قلب ریش به چشای خیس